හරි අපේ නංගඩේ දෙමද ඕ කැප්ටන් කලෝ කියන්න අර මේ අපි දන්න මේ හාදු හාදු කියල සිින්දුවත් තියන්නේ සියන් කවසල් අයිය හාදු කිව්වාම හාදු සින්දු ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා කියන්නේ මොන හාදුවද? අලුත්ම හාදුව. අලුත්ම හාදුව. අලුත්ම හාදුව. මගේ හිතේ මගේ හිතේ ආ රයිට් රයිට් හරි හරි. අන්න යා. මේ පොඩි ඔට්ටුවක් දාලා පොඩි සීන්න පාරේ සින්දු කියප එකක් තියෙනවා. මං කියන්නේ බැරි වැඩ නොකර ඉන්නවා. නේද? මොකටද නිකන් මේ පෙරදෙන ඔට්ටු වලට? නෑ නෑ ඒක ඒක මෙහෙමයි. පාරට වැටුණානේ අන්තිමට. අංජු. ඕක පැති කීපකින් ගන්න පුළුවන්. අපිට හැමමම කියන්න බෑ ඕක. බැරිද? ඕක ඕක පොඩි කල්චේ ගන්න පිටරට හැමාරි. ආ ආ පොඩ්ඩ හිතහන්කො මේ ජොලි වැඩක් කරන්න යන මෙතන පඬිතුක් දෙනවනේ. අපි කෝල් කරා. මෑන්ට පොඩි එකක් දෙමු. අපි පොඩ්ඩක් මානසික වට්ටම් පොඩ්ඩක්. ඕනේ. ආසාවනේ. හැමෝම ටිකක් අප් එකේ තියෙනකේ අපි චුට්ටක් වට්ටනවා. අපි පොඩ්ඩක් වට්ටලා අපි කතා කරලා බලමු. අපි කතා කරමු. සටප් ඈ. හරි. එහෙනම් මම මේ කෝල් එක ගන්නද? මේ මේ මගේ බර්ත්ඩේ එක කියලා කියන්න. හරි. ඔයාගේ මල්ලි කියලා කියන්න. අපි එහෙම එකක් දාලා පොඩ්ඩක් අපි ගමු. ඕකේ ඕකේ. එයාන් කවුදල්ලා? මෙහෙම දාන්න. එහෙම. ආ. මුකුත් ඇහෙන්නේ දුරකථන නිනාද වෙනවා. Hello good morning. Good morning. Good morning. මේ අර මේ අර අර අර සින්දු කියන ශහාන් කෞශල්‍යද? ඔව් සින්දු කියන ශහාන් කෞශල්‍ය. අනේ ශහාන් අයියේ. මං ඔයාගේ ෆෑන් කෙනෙක්. අව් කියන්න නගේ චුට්ටක් කතා කරන්න පුළන්ද වැඩ දන්නෙත් නෑනේ අප මේ උදේ පාන්දුරන කරදර කරන සොරි නෑ මම දැන් කෑම කණ ගමන් කියන කාලිපරයි වගේ අන්නේ අනේ ඕනන් හරි අහිංසකයි හරිම හොඳයි හරි නිහතමානේ <laughs> අනේ ඇයි දන්නවද ශාන්නායි ගත්තේ ඔව් අපේ මල්ලි ඉන්නවා මේ එයා ඔයාගේ ඩයි හඩ් ෆෑන් කෙනෙක් හරි ඉතින් ඔයාට මැරෙන්න ආගේ සින්දු ඔක්කොම ටික යාට හොඳට කටපාඩා. හරිම කැමති ඔයාට ඉතින් අද යාගේ බර්ඩ්ඩේ එක. ඉතින් මේ අපි පොඩ්ඩක් යාට රෑගක් විදිට තමයි වාම පොඩ්ඩක් කෝල් එකට අරගෙන ඔයා විෂි කරනවා හෙමහෙම පොඩ්ඩක් කරන්න හැදේ. තමන් නෑනේද? මොකක්ද මල්ලිගේ නම මම මොකක්ද කරන්න ඕනේ? චන්ද්‍රකුමාර් මල්ලි. මේ මං ඔයාට දෙන්නම් අපි ආව පොඩ්ඩක් සර්ප්‍රයිස් කරමු කමන්න නෑ නේද හරි හරි මට ලොකු වෙලාවක් නම් වැරිවේ අපි ටක්ගාල කතා කරමු හරි හරි හරි පොඩි වෙලාවක් ඇති අනේ අම්මේ ওই ටිකත් හොඳට ඇති මල්ලි ඇයි එන්නකෝ මොකද්ද නීමේ ඒ කිරි බත් එහෙන් සඳුරි සඳුරිගේ අම්ම කතා කරනවා ආ එහෙමද ඔව් හලෝ හෙලෝ මේ අම්ම නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ කවුද මේ? තාත්තා වෙන්න එක බලන්න කවුද කියලා මම දන්නේ. හලෝ. ආ මල්ලි හැපි බර්ත්ඩේ. ආ thank you. කවුද මේ? මම කතා කරන්නේ සෙහාන් කෞශල්‍ය. අනේ අම්මේ. සින්දු කියන අයියා. ඕ සින්දු කියන අයියා තමයි කතා කරන්නේ. අදේ අයියේ. අම්මෝ මට අද දවසේ අක්කේ ඔයාමගේ තව පොටෙන් පපුුවේ පොට යනවා හරි හරි අනේ ඔට පුටි සප්‍රයිස් එකක් දුන්නේ හරි හොඳයි කතා කරන්න අනේ අය කොහොමද හොඳයි හොඳයි මල්ලි අද මොකද පාටිද ඔව් පාටි කියන්නේ මේ අයිය කිරිබතක් හදලා දුන්නා ඒකට ලුණු නෑ ඊට පස්සේ මොකද්ද ඒකට මේ මේකක් හදලා දුන්නා ඒ කටේ තියන්න බෑ අම්මලා හැම මේ ඔෆිස් ගිහින් ලක්කයි මා විතරයි ඉන්නේ මේ අනේ අයි ඇත්තට මාර සතුටිය මං හිතානන්නේ මල් ලොකුනහම මේ ඔයාගේ සින්දු කියන එකන එකනවා කියලා ඇත්තටම අයි ඔයාගේ මුලයිඉඳං ඕ මුලයිඉඳං ඔයා කරපු ඒ කැසට් ඒ ඔක්කොම මංගාව තියෙනවා අයියේ ඒවා ඔක්කොම හරිම ලස්සනයි අයිය මේ ඉතිං මොනවදයි අම්මටනි සින්දෝක කෑල්ලක් කියල පෙන්න්නන්නක අයියේ සින්දෝක කෑල්ලක් Uh, මගේ උපන්දින තෑග්ග එක මට වෙන මුකුත් එපා මං වෙන කිසිම එකක් ඉල්ලන්නේ මං uh, අර Apple phone එකක් ඉල්ලලා හිටියේ මං ඒක ඉල්ලන්නේ නෑ Pro Max එක. ඔව්. සින්දු කෑල්ලක් නේ. ආ. මම දැන් ඉන්න තැන අනුව පොඩ්ඩක් අමාරුයි ගමක් නෑ. පොඩි කෑල්ලක් ඔයාලගෙන් කියමුනේ. පොඩි කෑල්ල. සේපාලිකාබු නැතාම පායා වැස්සක් පැටන්නේ මල් මල් වගේ අනිත් එක අපි වෙන දවසක් කියමුනේ ඉතුරු ටික. ඒක අයි ඒක ඔයාගේද සින්දුව? ඔව් ඒක මගේ නම් තමයි. අයි කවුරු හරි කිව්වද වෙන වෙන කාගේ හරි කියලා? ඒක කියන්නේ දිමංග වෙල්ලාලාගේ අයියා. අයියා කිව්වේ ඒ මෙයා නෙමෙයි. මෙයා තමයි මෙයා. මෙයා කියන්නේ සේහාන් අයියා කියන්නේ නිදුකින් නිනු මැන. එහෙමද? අයියේ එහෙනම් අර ඔයාගේ අලුත් සින්දුව මැනිකේ මගේ හිතේ පොඩ්ඩක් කියලා පෙන්නන්නකෝ. ඒක මල්ලි ඒකත් නම් මගේ නෙවෙයි අර. ඔයාගේ නෙමෙයිද? නෑනේ. ඊ මියා නෙමෙයි. මියා නෙමෙයිද? මියා නෙමෙයි. ශිහාන් කෞශල්‍ය කියන්නේ යානේ මැනිකේ මගේ හිතේ ගිය. මහප්පගේ නම් මේ කියලා ගත්තා ශිහාන් කෞශල්‍ය කියපු. එහෙනම් අයි නෑසුනා සින්දුව කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකෝ ඔයාගේ. නෑසුනා. ඒකත් තමයි මගේ නෙවෙයි. ඔයා එතකොට මොකද සින්දු කියලා නෑනේ අයියේ. අනිත් අයගේ ඔව් අඩුයි වගේනේ. ඒකනේ අඩුයි වගේනේ. එතකොට අර අර මේ ඔයා මොකද්ද අර ඔට්ටුවක් දාලා ඒ ඔයාද අර පාර සින්දු කිව්වේ ඔයාද? ඔව් ඔව් ඔව්. ආ ඒ ඔයාද? ඒ ඒක දැක්ක අයියේ. ඒ කියන්නේ ඔයා පුරුද්දක් විදිහට එහෙම ඔට්ටු දානවද අයියේ? ආ පුරුද්දක් විදිහට කියන දැන් ළඟදී තමයි පුරුදුනේ. ළඟදී ඒ අයියේ ඔට්ටු දානීම පුරු එහෙම හොඳ නෑ. දැන් එතකොට ඔයා කොහොමද අස්පයෝ එහෙම තෝරගන්නේ කොහොමද ඔට්ටු දානකොට? ඔව්. මේ කවුද දන්නේ මේ කතා කරන්නේ නේ? ඔයාගේ පෑන් කෙනෙක් කතා කරන්න මේ අපේ මල්ලයන හු මල්ලි මේවා විහිළු කරන්න පමෙන් ශහන් ඉතින් ඔත්තු දාන එක මිහිරංග යන් මිහිරංගද මේ අනේ මං එයාගේ අර හිනහෙන්න සෙව්වන්දී සින්දුවට හරිම ආසයි ආසයියනේ ඕ ආයක තමයි මගේ මුල් කාලේ සින්දුවක් මුල් කාලේනේ අනේ අනේ හරිම සන්තෝෂයි හරිම සන්තෝෂයි තාම ඔයාගේ කොණ්ඩේ දිගයිද මේ දවසරලම් කපලා අපව් හෙට වවනවා. හෙට වවනවා. එහෙම එකපාරට වෙන්නේ මොනවද ඇයි ඔයා පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් එක? වගේ තියෙනවා තෙල් එකක් තියෙනවා ඒකට. ආ එහෙමද? දැන් මේ කතා කරන්නේ. ෂාන් කෞශල්‍ය අපි කතා කරන්නේ ෂා FM එකේ good morning ෂා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්. මට මැදදී පොඩ්ඩක් හිතන දැනුණා. වොයිස් <laughs> එක තේරුන්නේ නැහැ නේද? නිකන් අහන දේවල් වලින් හිතුනේ එහෙමද? කමන චන්තේකර මල්ලි හොඳට කරා. <laughs> චන්ද්‍ර කුමාර් මල්ලි. ඉතින් මේ මේ පාරටම වැඩුණා අන්තිමට නේද කොහොම හරි. ඔව් පාරට වැටෙන්න වුණා අපේ මේ කොල්ලෝ නිසා සතුටින් සහ ආඩම්බරයෙන් තමයි පාල් කටුන හැබැයි. අනිවාර්යයෙන්ම නේද? හරි ඉතින් මේ ඔට්ටුවක් කල්ලලා ඊයන මේ මේ මැච් එකට කලින් ඔට්ටුවක් කල්ලා ඒක පැරදිලා මේ නුගේගොඩ ටවුන් එකට ඇවිල්ලා හන්දිය මැද්දේ සිං කළා අන්න එහෙම ඔට්ටුවක් ඇල්ලුවොත් ෆිට් කොල්ලෝ ඒ ඔට්ටුව කොහොම හරි <laughs> කරලම වෙන්නලා. ඉතින් ඉතින් තයන්නයි ඔයාට ඔට්ටුව මගහැරලා ඉන්න තිබ්බනේ මලවිකාට. අපිට නියමයි. බෑන ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මැච් එක මැච් එකට මම හිතන්නේ දවස් දෙක තුනකට කලින් තමයි මම ඕක නිකන් මම ඇත්තටම ලොකෝට හිතුවෙත් නෑ ඕක ස්ටේටස් එකක් විදියට දැම්මේ ෆේස්බුක් එකේ ඊට පස්සේ සෑහෙන කට්ටිය ඕක ඔළුවේ තියාගෙන ටිකක් ෆලෝ කරන්න ෂෙයා ෂෙයාන් ඕබි නෝවින පොඩි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා මොකද දන්නවද මේ දැන් ගොඩක් කලාවට දැන් ඕක අපි පිටරටවල් වල දැකලා තියෙනවනේ ෂෙයාන් දව කරනවා සාමානය කලුද්දයක් නෙවේ අපේ රටේ හොමුණනාම ටික් සෝශල් මීඩියගේ වැඩිපුර කතා කරත් ඒ අතර ගොඩක් අය මන්දක් කියල දෙන මේ පා සෙල් ප්‍රමෝෂණ එකක් මේ ගත්ත කියලා <laughs> මොකක්ද මොකද මේකට කියන්න තියෙන්නේ ඒක කියන්න තියෙනෙති අපි දැන් ඉන්න ලොකු වානිජමය ලෝකෙක ඉතින් ගොඩක් වෙනස් වෙනයිති සෝශල් මීඩියා ඇල්ගොරිදම් එක්ක තමයි අපේ ජීවිතය ගෙවෙන් අපි එලියට දාන සිින්දුවක් හෝ අපි ස්ටේටස් එකත් දැම්මත් නිකන් මේ හිනා වෙලා මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් දැම්මත් ඒක අර වාණිජමය විදියට යන්න තියෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක ඒක හංගන්න දෙයක් නෑ ෂයන්නේ. ඒක හංගන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් ඒක ඉතින් එලියට ගියාම ඉතින් ඒක ලොකු නිවුස් එකක් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් ඒකෙන් ගැලවෙන්න ආටිස් විශේෂ මාටිස් කෙනෙක්ට මං හිතන්නේ හරි අමාරුයි මේ මොකක්කරි කරලා දැම්මට පස්සේ එක පැත්ති බැලහමට එක එක ඇති වැරද්දකුත් නෑ වා මැසේජ් දෙකක්දිල තිනනේ එක එක පැත්තකින් මේ අලුත් මේ සෝශල් මීඩියම ඔක්කොමත්තක තින ට්‍රෙන්ඩ් එක අනි පැත්තවා පොරුන්දුව නන්නේවයි ඕන දැ ගෑන් ළමයකට හිතන්න පුළන් ශෙහාන් පොරොන්දු රකින්න නෑ වගේ කියලා පොඩි සැකයක් තියෙනවන නෑ ශෙහාන් කියල කියන කිව්වොත් කිව ඇවිදිටම වැඩේ කරලා පෙන්න්න කොල්ල අයිති ගෑල්ලමයිට පෙන්න්න දෙන්න වයි පින්නවා නිගෙදර ඇ මැරිකල්ලද අද ඔයා මැරි කල්ල නැද්ද? එහෙනම් සෙහන් අයියේ thank you මගේ මාව බර්ත්ඩේ එකට සර්ප්‍රයිස් කරාට හොඳේ. thank you very much ඩයිරෙක්ටර් ඩයිරෙක්ටර් අපි හම්බෙමු ළඟදී. ජය වේවා. අපි අපි ඔයාගේ හාදු සින්දුව දැන් අහන ඔයත් ඕනනම් ගෙදර නම් අහන්න. මම අහන්න. bye bye bye. bye.